မရှိတဲ့ဘဝကတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်တယ်မလားโอเคနော်အဲ့ဆိုရင်အသားရေအရန်ကြည်လာပါတယ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့တဲ့လိုင်မြို့နယ်ကိုစလေတဲ့ဟိုတုံညကိုကိုခွန်တုံညကိုရှိတုံညရှိရှိတက်ကိုစတဲ့မယူနိုင်ပါတယ်ငါဘာမှမပြောရသေးဘူးကိုစလေကလာနေပါပြီဟုတ်ပြီဘာလို့ဒီနေ့နော်ရဲ့ อันเดพัตต์เดบตาเราชิมไปเดเนเดบิดาเดบตดางาเซตาชิมเดบตาเนี่ยงาเซตาเดพัตโกเดพัตปาวนาโตบิดาเดพัตปาวนาโตบิดาวันเนาะอภิระเออวันนี้อะไรกันเนี่ยเนาะแล้วโอเคมาติดตัวมาเลยโอเคเนี่ยฮะแบบว่าพิวชินเนี่ยนะฮะถามอย่างแรกเลยนะฮะใครที่บอกว่าอยากจะข่าวนะฮะถามก่อนเลยนะฮะถามก่อนเลยนะฮะ အယူဆုံးမေးမယ်ပေါ့နော်ဖြူချင်တဲ့သူတွေရှိလား phải share bill bill phải share bill နော်แล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนเนาะနော်အခုကြည့်နေသူအယောက်၄တောင်မလားအတော့ဒီလိုကြည့်နေတယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမင်းရလေးဖြစ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကတန်နဲ့ရှော့လိုက်မယ်တန်တီးရဲ့ချစ်တဲ့ချုံမာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တဲ့ချုံမာတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်နေတယ်မလားအခုကြည့်နေသူတွေအားလုံးဒီ share ကလောက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလားဒီချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးလေနော်အဲဒီ share ကလောက်လေးကိုနှိပ် နေတီနေတီနေတီပေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးပေါ်လာမယ်နေလိုက်ပြီးတော့1နဲ့3 4ခုမြောက်မှာတို့လာလူကောင်း၃ခုပုံစံလေးနဲ့လေအဲ့ဒါလေးကိုဖိလိုက်ပါဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတော့ဒီ share cloud လေးကိုအခု20နှိပ်ထည့်လိုက်ရုံပဲโอเคပြန်ပြမယ်နော်ပြန်ပြမယ်ပြန်ပြမယ်နော် နော်ပြပြမယ်ပြပြမယ်တခုချင်းစီကိုပြပြဒီ share ကိုရှင်းမှာပဲရှိရဒီ share cloud တွေကဒါလေးကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးရတင်းနဲ့သုံးသုံးခုလေးခုပေါ်လာမယ်ဒေါက်ဆုံးလေးမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါလူကောက်တော့ဘူးပုံစံနဲ့လေအဲ့ဒါလေးကို share cloud လေးကိုအခု20ထဲလို့ရပါတယ်ထဲပြီးပြီလားမင်းတို့ထဲချင်တဲ့နေရာထဲလိုက်ပါအခု20ဝင်ချင်တဲ့နေရာဝင်သွားလိုက်မယ်အခု20ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့အနော်စပေးတော့မယ်ဒီနေ့အနော် live လွတ်နာဘာပစ္စည်းနဲ့ဘာပစ္စည်းလာကြော်ညာပြလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မဲ့ပေါ့နော် နှလုံးလုံးပြပါအောင်လားအင်ကြီးတို့လည်းငါဆွဲချတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး okay ဒီနေ့ဒါပါပြီဒါဘာလို့ထင်လဲဒီနေ့ပေါ့နော်အာတေချာလေးနားထောင်ကြည့်သွားပေါ့နော်ဒီ brand ရဲ့နာမည်ကတော့ Astrala Collagen လို့ခေါ်ပါတယ်။တော့ Astrala Collagen လေးကအသားဖြူစေပါအသားဖြူစေတောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အခုကြည့်အခု live trail ကိုဝင်လာတဲ့လူတွေအားလုံးငါမချူချင်မအောင်နေမဲ့ကငါလာကြည့်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့သူတွေတော့ကိုပေါင်သေးတဲ့ငယ်ချင်းတွေရှိမှာပဲရှိခဲ့ရင်အသားဖြူချင်တဲ့လူတွေဆိုဒီမှာလာဆွဲထက်ဒါအသားဖြူသေးတောက်စေးလေးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ပြမယ်အထက်မှာဘယ်တော့ပါလဲတော့မသိဘူးဆယ်တော့ထင်တာပဲအားဆယ်တော့ထင်တာပဲနော်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မနော်ရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်ခဏစောင့် สีเลยค่ะ เอ๊เสียดบ่าวจะน่าไปเนาะเมลีเนาะก็ว่าเมลีเนว่าชีสัญญาดีไหมคะสัญญาดีไหมคะ อยากรู้จังเลยนะฮะไลค์กับวอลไฟนะฮะไม่ได้ไลค์ เน็ตตัวเองนะจ๊ะเอามือป้องเสียยาละเอามือมาป้องอะไรเบ้มือป้องที่ไหน ุลคอเรจิลคบาร์เนนอดฮะอัตาผิเต้าซีนอตาผิชินเดูเรโอเคไม่ได้ไม่ตาผิชินเส่วนใหญเลยมาคาเดมีลาลายลุยาเรสตัวยามันเนียเลยคาเรจริงยาทาบิเม่ตัวบาร์เรพอสทาเลสุดอ๋อที่ไหมเนาะเดี๋ยวช่วย่าน้องไม่สุดละจะมาวะเดี๋ยวมาบาร์เรพารูพอสทาจะมาจริงจะมาใส่ยี่ทายเป็นหวันนะคะ นะคะ เป็นวอดนะคะผมဒါဒီဒီခေါ်ဒီဆေးလေးကဘာရတာမှမရှိဘူးเนาะဘာရတာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတော့သူပြောတာတော့ဘာရတာမှမရှိဘူးကျမတော့လည်းတော့ချူချူချင်းရတာလေသူတို့ကသဘာဝနဲ့ပေါ်ဆက်ထားတာပေါ့เนาะအာတက်တီးပါတယ်ပြီးရင်အာဗီတာမင်ဗီတာမင် E ပါတယ်เนาะပေါ့အသားဖြူစေအသားရည်အသားရည်ကြည်လင်စေတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะပြီးရင်ခုနကတော့ပြောရတယ်ပေါ်တော့ဘာပါသွားလဲဆိုတော့တက်တီးတစ်ခုပါတယ်တက်တီးကလေဟိုဘယ်လိုလဲကွာ ထိုင်းလို့ခေါ်ရင်ထန်တီလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာ lodge ဘာဘာလာမယ်မတက်သေးဘူးမနေ့ပြန်ဈေးသွားရတော့လေအာဒီကလူကြီးကိုမေးကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီတီးကဘာအတီးလဲဗောနော်โอเคလောလောဆယ်တော့အနော်ဖောက်ပြပေးမယ်ကိုစနေတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါအဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိရပါတော့။စစ်နေတာမြန်မာမှာမရှိသေးဘူး။ဆက်တော့ကျွန်တော်ဖုတ်ပေးခဲ့တော့တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဖုတ်ပေးခဲ့မယ်။အိုးဖုတ်။ဖုတ်ပေးခဲ့မယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးပြီးရင်ဘယ်တော့ထောက်ပါလဲကြည့်ကြည့်မယ်နော်။ ဟဟမ်ဆယ်တော့ပါတယ်ဆယ်တော့ပါတယ်တရက်ကိုတစ်ထုပ်တော့အထဲမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနော်ဘလို့ပုံဘလို့တောက်တော့တောက်ဖို့တောက်နေတဲ့ခါလည်းပြပြသွားပေးဦးမယ်အသားဖြူချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါနော်ဒါတောက်ဖို့တောက်နေဆိုရင်ဖောက်လိုက်ဖောက်ပြီးတော့ခွက်တစ်ထက်ရေရေအေးနဲ့လည်းရတယ်ရေအေးနဲ့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတောက်နေတဲ့ကော်ဖီကွက်တို့အဲ့လိုမျိုးဘလို့ကအချိုရည်ထဲမှာတော့လည်းရောတောက်တောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် เยบูตးอိုတောက်လို့မဝင်ပါဆိုလို့ဆိုတဲ့ลူတွေအတွက်าไม่จะเป็นบอกว่าต้องชมดื่มกับน้ำเปล่านะคะจะกินกาแฟไหมหรือว่ารวมกินกับกาแฟก็ได้ใครที่บอกว่าหุยกินยากนะคะ แต่ว่าไม่ได้กินกินไม่ได้ยากหรอกนะ อ่า รสชาติดีนะคะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะโอเคเข้าไปอย่างไหนนะฮะ ไกลๆโคโคโคใหญ่เลยนะคะผม เอ้ยเออก็เจียจการมยังเนาะจะใช้กี้เนาะก็กินไดกคุ้มไหมเนาะโอ้โหคนนี้ปิดปวดแล้วค่ะไปเที่ยวตองจีนมาหนาวมากเลยโอเคอารมณ์ยังเพียบไหมนะโนมิกิมิกิโอเคพี่ว่าได้แค่ไหนเราจะมาใส่ของก่อนนะอ่าตั้อย่างเลยที่เักเอาไปสิหรอหยิบมาแล้วเราแกะมันดีไม่แท้ตรงกว่าเนาะ ထိုင်းမှနေတာပါစိတ်ဝင်စားလို့ပါနော်လာမှာပေါ့ခဏလေးစဘယ်မှာဝင်ရမလဲခဏလေးစသူ့ရောင်ကဒီလိုပုံစံမျိုးအဲလေဝိုင်တော့မလဲကျမဇုံပါတော့ဒီငင်းလေးလည်းပဲဒီလိုလေးလားဒီလိုလေးလားငါကတော့ငငယ်တော့လေးစ มွยไိုက်မယ်သူကမွေလိ่น်တนလညชื่อစ်ချစ်တောကะလို့ရတယ်ကွน่ากินมากเลยเนาะสีชมพูด้วย ชมดื่มแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะบอกว่า มันก็หอมดีนะมันก็หอมนะ ถ้าหอมไม่มีกลิ่นมันก็มีนะ มีแบบว่าไม่ใช่ว่า ทนไม่ได้อ่ะหอมหอมหอมจากผลไม้เอออย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวหนูโยกเชออะไรไหมพี่ต้องตับอย่างนะหนูเลยว่ากูได้แล้วตาชิว เป็นหวัดเยอะเป็นหวัดเยอะยังไม่หายดีนะคะผมโอเคนะสมมติเราต้องอะไรเนี่ยตัวตัวใหญ่ยาดาจะได้เอาเนาะตาเรามาขับบูตัวยาดาชูชูเรชเนี่ยเนาะชูชูเรชนยาดาเนี่ยต้องรู้เลยเนี่ยတကယ်လို့အသားဖြူချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်မနက်အတနစ်ကိုတစ်ထုပ်ပဲရပြီအဲဒီလိုမျိုးတစ်ဖာဆိုရင်တော့ เชยสาวเนาะไม่ไม่จะเป็นต้องกินวันละสองซองหรอกนะคะกินวันละซองเดียวก็ได้กดเนาะกินตอนไหนก็ได้นะคะမေဝါဒါကတော့ကစင်းနေတယ်ဆိုတော့တရက်ကတော့ထောက်ပဲတောက်ပါနော်ဒါကတော့โอเคအသားအရင်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတရက်ကတော့ထောက်တောက်လို့ရတယ်မနဲ့ညတောက်လို့ရတယ်အခုကအနောက်ကရေအေးနဲ့ဖြော်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုရေအေးနဲ့မဖြော်ဘူးတခြား ဘယ်လိုပြောမလဲ coffee AM မှာထည့်ဖြော်ပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်ခီးသွားရတော့ဆောင်းသွားလို့ရတယ်ကွာအထုပ်တသေးလေးနဲ့လေခီးသွားရဆောင်းသွားလို့ရတယ်ဘူးလေးလည်းထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကလည်းဟာထားချက်တော့မထားတော့ဖုတ်ပိုက်တိုင်းငိုင်းငိုင်းနဲ့ဟာမဒီယာဆောင်မိတ်ပလင်းတက်ဖို့โอเคနော်တောင်းတော့လိုက်မယ် ပင်မဝင်ရမယ်လေဘယ်လိုစက်သွက်ရမယ်လေဘယ်လိုလောက်ရမလဲမေးလာပါဖြေပေးမယ်ပါဗျာဒါလေးရော main ကလေးပါ main ကလေးပါဗောနော်ဆက်သွယ်တကယ်တမ်းကျတော့လေသူ့ရဲ့ website နာမည်ကိုတင်ထားပြီးသားဗောနော်သူ့ရဲ့ page နာမည်ကသူ့ရဲ့ website နာမည်က Myanmar KWC wow နာဟာခုံနေဒီမှာလေဒီမှာလေဒီမှာတင်ထားပေးတယ်မလေးပါစက်ကပြဲလိုက်တာဟဲ့ဒီမှာလေတင်ထားပေးတယ်စုံစုံစမ်းဟဲ့ Nossa, မန္တလေးမြို့ကကိုစလဲပါတဲ့ဒီမှာဒါတင်ပေးမယ်ခဏလေးစောင့်ခဏစောင့်ခဏစောင့်နော်ရပါမလားမသိမရှိမတင်နိုင်ဘူးလို့အာရန်ကုန်မြို့ကကိုစလဲပါဒီမှာအနော်ရှိမတင်ထားပေးတယ်မန္တလေးမြို့ကကိုစလဲပါတဲ့ဒီမှာနော်တင်ထားပေးတယ်ဟောအဲအဲ့မှာအဲ့မှာတစ်ချက်တော့ဆက်သွားလိုက်နော်ဘဝတော်ထဲရောပါကလေးอ่ะပြပြနိုးပတ်မှုเมื่อกี้อ่า ตัวแทนมันทะเลใช่ไหมใช่ใช่มันทะเลนี่วะทำไปนะมันทะเลนี่วะเด่๋ยวเราไทยหน่วยส่วนนี้นะคะราคาไทยนะฮะ690 บาทเนาะเช่าอยากดูเจ็จนมองเวลาเราโนบตีหัวเนาะสิงคโปร์พวกมีลานหลยสิงคโปร์สิงคโปร์ส่วนใหญ่ยตัวอย่างเว็บไซต์เกี่ยวกับเวมีบินเนาะว่าตัวอย่างเวลาเราเว็บไซต์ในเมดิมามันเล่นมาสุดเป็นรูเวียมาเลยแหละโนเมกของมี นะคะรีบกินเลยนะคะเพราะว่าเที่ยวเที่ยวหนักมากเลยนะคะดำหมดแล้วนะคะต้องรีบกินแล้วนะคะวันละซองนะคะก็จะหมดแล้วด้วยนะคะผมยังไม่ได้กลับมงไทยเลยนะคะเดี๋ยววันนู้นเออตแเ่เมอว่นซีเลกว่าเราแม่เนาะเป็นปากกาเราเป็นยังไ่บ้างฮาวิอาซานี่มาอยู่ชินเนสุแลตุส่วนีมอลล์มียกกุสิเลบ้างมอลล์มีก็มีเหรอเต่าจีวพวกบิลาเี่อันนี้มาส่วนใหญ่เนาะ မကောင်းတော့ထုပူကုန်ပြီမတလေးတောင်ကြီးရန်ကုန်โอเคတခုတည်းဒီမှာတော့ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဝယ်လိုက်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းပေးပါဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ရှိတယ်ပေါ့နော်နဟာနိဖိနဟာဖုန်းโอเคနော်ဒီကလို့ရှာရဖုန်းနံပါတ်မရထားဘူးဆိုရင်ဒီဒီ page ထဲကိုဝင်လိုက်အခုအနော်လွတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ့ရနော် ဒီเนาะမြန်မာမြန်မာ TV with C wow นะคะချိဖေนะคะผมเออဒါလေးဒါလေးဒါလေးနိုင်လိုက်ဒီမှာဒီမှာအနော်အနော်တင်ထားပေးတယ်အာအနော်တင်ထားပေးတယ်ခဏစောင့်နော်အနော်ပြရမယ်နော်အသေးလေးတွေပေးပါအသေးလေးတွေပေးနော်အခုမင်းလာလိုက်မင်းလာတောင်ကြီးကိုယ်စလဲရှိတယ်တဲ့အခုဆိုလဲအများကြီးပဲတဘူးနှစ်ထောင်တဘူးနှစ်ထောင်ငါးထောင်ပါတဲ့တဘူးနှစ်ထောင်ငါးထောင်တဲ့နေပြည်တော်မှာဆိုရင်ဝယ်လို့ရလား နေဟောပါဦးခွေးလက်ရှိနေတာပြောတာဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲရန်ကုန်ပို့ပေးလာတဲ့ခုနရန်ကုန်ကကိုယ်စလဲရှိရနော်နားဘောကနားမန္တလေးမြို့ကိုယ်စလဲပါတဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလက်လေလက်ကဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်တဲ့အမှရေးထားပေးရနော်တစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်ပေးနော်ကိုယ်စလဲလည်းအများကြီးပဲ กูจะเล่นชีตเรียมิวดูกูเล่นปุ๊บไปบาร์เร่ชีติดามิวดูสุดแล้วต้อเวนในบาร์บี้เด้อันนี้ใช่เด้ไม่เด้น้องเซนเนี่ยดีบ้างดีบ้าเนาะเอสทรเอสเอสทรลล่ะเอสทรลล่ะคอร์เจนโอกมีตัวแทนเพียบเลยอ่ะยังรู้ว่ายังไม่มีตัวแทนนะคะเพราะว่า ตัวแทนมีหลายที่นะคะใครที่บอกว่าจะเข้าไปซื้อหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนก็คุยกันได้เลยนะคะดูเอมิวมาแล้ว ดูเขามีมันไย้ยังไงยังกูตามมันยูเนี่ยเนี่ยยังกูยังกูยังก็ตามเลยเอ้ยยังกูยังกู็ตามตัวบีเดี๋ยวปั๊บตป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะปัดหมดคนนี้ป๊บสักครู่หนึ่งนะครับผมแอบกุสแลนะฮะที่ยังกุ้งนะครับผมเข้าไปถามได้เลยนะคะ ที่ปัดหมดไว้ให้นะครับ ผมเนาะคู่เออคู่เดี๋ยวมาเนาะอ่าชิมาเดนฮาเบียบเนาะ ရန်ကုန်ကသူတွေဆိုတစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူမင်းမြန်လိုက်ပါအတော့ပြောချင်တာကကြတော့ပုံမှန်တော့ကုန်ပေးရမယ်နော်ပုံမှန်တောက်ပေးရမယ်ပုံမှန်သုံးပေးရမယ်တရက်ကိုနှစ်ထုပ်မဟုတ်ရတောင်မှအာတရက်ကိုတစ်ထုပ်ပုံမှန်လေးတောက်သုံးပေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အသားရေကြည်လင်လာမယ်ဖြူလာမယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့မြင်ပြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီ怎么样过低了呀？减了减了，OK 了。 เต็มแล้วเต็มแล้วถ้าเพื่อนมีลาบาเนี่ยวันนี้กูจะเออบอกว่าเราเต็มกับตัวตัวแถวป่ะเนี่ยเออพี่นะอาเซนเนี่ยเต้นเล่นแล้วไปเบามาเล่นเต้นเล่นแล้วไปเลยเบลล่ะเต้นเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นหลุดไปยาเด้เต้นสุดละหลุดไปยาเด้ป้าเต้นเนาะพ่อพี่လာရှိုးတဲ့တကယ်လဲကြတော့လေဘယ်နေရာပဲရှိပါတော့ကိုယ်စလေသူတို့လည်းပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟောကာကာဂိတ်ကိုပို့ပေးပါတယ်သူတို့ပို့ပေးတယ် cái hội gì thôi cái hội gì nè nấu thấy không mấy bà lúc mình nè nấu nấu nấu ok nào 아스님 타이가 리아 고제 바노 스드너 해 차와 고제리 nó bóc nhau lâu rồi nó ngã tới cả nhà mày trai em à ở vì လိုက်ကြော်ညာတဲ့လူကတမျိုးတော့ပဲတော့မလောက်အောင်နော်690လေ690မဟုတ်လားညီမလေး690လားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခုကြည့်တဲ့သူ1900ဒဝယ်ကိုစလဲပါတဲ့တစ်စီကတော်ရောက်တာပဲနော်ကိုဒဝယ်တော့ရောက်သွားပြီဆိုတော့တော်တော်ပြင်းလာပဲပေါ့နော်ဘောကဟိုမမနည်းနည်းဆွတ်တင်အောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပါအောင်နှစ်ထပ်သုံးတန်းဖို့တော့ဒီလိုဘောကမျိုးပဲပေါ့နော် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ပေါက်တယ်တဲ့2000မင်္ဂလာပါဝင်းပေါ်ကတော့မှာပဲပေါ်ကတော့မှာပဲကျေးဇူးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မိုးရရေမိုးရေချိုးမယ်ချိုးမလိုက်လို့ ကတဲ့အဲ thank you စရက်ကိုစလဲပါရှင်တဲ့အိုးဘတ်ဘောကိုတော်တော်ပြည့်နေပြီပဲဒီဒီ product တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟုတ်ပြီနော်အစီကြစေအသားဖြူစေကုန်ရပါလားမဟုတ်ပါနဲ့အသားဖြူစေပဲလုပ်ပါငါလည်းခင်မှာအသားဖြူစေတစ်မျိုးတည်းပါဟဲ့အဲ့အနော်လက်တင်ပေးထားတယ် ရဲ့နံပါတ်တော့တင်ပေးထားရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်စလဲဖုန်းနံပါတ်တွေတော့အများကြီးတင်ပေးထားရတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မြင်မြန်လိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ချိန်ကုန်တော့ပါပြီမနေ့ကမှပြည့်စုံဝင်တတတဲမနေ့ကမှပြည့်စုံဝင်နော်အဲ့ဆိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီนะฮะวันเจอ กับพรุ่งนี้นะครับผมวันเราหมดเวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาเวลาเดิมที่เดิมนะครับผม လုံးမင်္ဂလာညချမ်းနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် live ကိုစားနေဆုံးတိတိပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကပြင်ဆုံမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီတိတိပါရှင်အခုမြန်မာမှာဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ပေါ့နော်9နာရီပါထိုင်းစံတော်ချိန်တော့9နာရီခွဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချောင်း